Esto es lo que siento yo, no dejaré de suponer que me gusta imaginar mi piel rozando con tu piel. Tal vez en tu camino voy, es que no me quiero cansar. pensé en retroceder. Tuve la suerte de mirar lo que nadie más pudo ver y que en el fondo me oculto en lo que intentamos ayer. Y cada vez que veo tu boca juro que voy a perder.